ben stres altında olurum öyle olursa. Tamam bak başlıyoruz. Şu an kayıttayız. Oyuna geldim. Go! Ya tam düşündüm. Oh fuck, that's so funny. Hello guys, hello. Let's go to B. Hayır, <laughs> Silahımı çıkırdım. Sure, sure. <laughs> Sure. <laughs> Mag ich schon nicht spielen. Bleib die Bombe, Bitch! Boom! Boom! Green bomb. Oh, orange bomb. I'm... Kill them all! What? I see! Boom! Boom! Boom! Boom! I shot! I shot! Oh. Yes! <laughs> Oh yeah! so much! Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ekipmandan içerik vererek. Kardeşim ben Diggle gameplay. Ben Diggle gameplay. Kanka ikinci round of <laughs> Go B. Bulldozer time. B. Go A. Go A. Okay. Okay. Go A. O okay. Aynen. Go A with Novas. Bulldozer time. Oh shit. Bunu satayım adamda oğul var mı? Abi, abi. Klik o kafanı sikeyim. My friend's revenge. My friend's revenge. Niye ilerliyorsun? Niye ilerliyorsun? Kar kar. Oo ben bir saniye. Yok kanka cidden. Hala duruyor mu? Look at this. Tolga. Döküştüm be. Bak tam şarkılık ben döküştüm. Mert çaldın Tolga. <laughs> aynen aynen. Ne oldu? <laughs> Şapkan tane. Obye. Mother. Yeah. Full. Tarıyor bir de. What? Bu bu bu bu. Hareket etme hareket etme burası beyneydi. Tamam. You won't die, you won't die. I won't die. Evet. E, Yaşar! Yaşar! <laughs> Şimdi Tolga gel. Tolga. Tolga. Al şunu. Allah şunu. Loser time. Artık bıraktım o işleri. Allah. Ama shotgun geliyorum. O zaman emanet. Uf, uf. Aklım çıktı. Bomba Adam da anlıyor var ya aslında. Bak Tanrı'nın bir işareti elimize olsa çarptı. Ne? Kim işareti? Tanrı'nın. Yani şu an bir ateist gibi konuşuyorlar oldu. <laughs> Yapmak yanlış yedim ulan. Yok yeter ya. Tabancayı bırak. Negev dinine aykırı bu. Negev dinindeyiz biz biliyorsun. Yeni aldım. Düştüm lan dostlar verdiler. ne geçiyorsun? Can soruyorum. Abi niye geçiyorsun? <laughs> Hello. y e a h you